都照顾，对苏醒是我是不会指望的。刚刚那个，那他他知道这事儿的时候，拿拿拿手机。哈哈哈 Come on，don't use my thing。请跟我们自己选个位置，就这儿呗。哎呀，你看看。 <laughs> <laughs> 不好意思，占了你的 C 位。哎，不不不，你你 C 你 C。哎，毕竟你冠军呃亚军嘛，不是，毕毕竟我可以正常行走的。 <laughs> 我觉得要不然我我给你换下来。啊，好。哎呀，怎么是你？哎呀！为什么张远都认识啊？ 这这个弟弟我可能没有那么熟啊，斯外哥，swag yes，我这种是被撞过的型， <laughs> 就已经挺挺破烂不堪的了哈。远远还是保持着我们当年那一波人的少年感的存在，嗯，主要皮肤管理做的多一点。 <laughs> 兄你回答回答， <laughs> 是你在喂喂喂吗？干嘛？你还没黄呢？ <laughs> 来，拿这个颜色跟自己的经历比的话，那绿色给我来来， <laughs> 我比较喜欢绿。哦哦跟你一样。As well，OK。你， <laughs> 那我肯定承上启下嘛，就开始，知道吗？一个平衡，哎，balance 啊，balance 挺好，润滑剂，承上启下。哎。